Saluton al cio, jen i vudia via dio. Hodia mi volas paroli pri freneza afero, kiu okazis al mi dum mia uzado de la trainoi citie en Sidneo. Do you think I'm a nasty girl? Woo! Efectiva mi devas diri che tri frenesi aperoi o dum mia tempo in Sidneio en la trainoi, sed hodia mi nur havas tiom multa da tempo por priparoli unu frenezan aperon. Do temas pri tempo en mia vivo ciam sema fine mi laboras kiel angla instruisto. Please give me cock. Cock cae miei clientoi cutime volas havi lezionnoin frum matene, cer dum la tago ili volas fari aliein aferoin, compreneble. Do tio signifas che mi devas tre frue matene, cae sema in fine, eletigi, cae iri al stazi domo, por preni la trainon, cae iri al aliei lokoi in la urbo, cer miei clientoi estas cie, au estis cie, ancora o estas, ne gravas. Do mi memoras, iu tage, cae mi eletigis, mi iris al stazi domo, mi eniris la vagon, vagonon kai la vagono estas tute sen homa Honeste mi shatas tion, chada tio signifas ke mi pov sidi tie, al mian muzikon, etch laute exerci min pri miai lingvoi se mi volas. Do mi sidis tie, kai anka mi devas doni al vi bonan imagon de ci tiu situatio. Mi volas ke vi imagu longan vagonon, kiu estas du etaja, kai tute sen homa. Tiu tage, iu tre stranga okazis. Mi memoris che mi sidis in la vagono, cae tiam la vagono alvenis ie nova hauto, mi supposas, cae tiam estis tie, la porodoi malfermigis, cae mi sidis, mi auscultas mian musicon, mi alle el la fenestro. Cae tiam dum momento mi regadis al la porodo, cae iu tre mal iuna verino en iris la vagonon. Cae mi devas diri albi, che citiu mal iuna ino aspectis, kiel sorcisto iele, es es tiel freneza specta. Sed, eh, Tiu povas vivi laŭ plaĉe, mi supozas. Do mi rigardis al la fenestro. kaj mi devas diri: ĝi, la ino povas iri al la supra, al la malsupra etaĝo, laŭ plaĉe, sed ĝi decidis veni al mia etaĝo. Bone, estas multe da seĝoj ĉi tie. Seĝo tie, seĝo tie, seĝoj ĉie, elektu laŭ plaĉe. Estas seĝo por ĉiu homo. Ne, ĉi tiu stranga ino venis al mi kaj sidis rekte apud mi. Oh, tio estas iom stranga, sed eble estas maljuna verino kaj vidas mian vizaĝon kaj vidas en mia vizaĝo la vizaĝojn de siaj infanoj, siaj idoj kaj simple volas sidi tui pod charma viro. Mi ne scias, sed mi rigardis el fenestro. Iom strange, estes multe de seggioi, sed varu lau place. Kai mi memoris che, cia mi rigardis el fenestro, du momentoi miei oculoi iu mete oculumis la inon per vidi cio ocasis, ca mi, mi vidis che gi el prenis i padon el sia saco. Bone, eble vol sendi posto, mi ne scias. Sed tiam comences specti filmon, kai jen la frenesezzo della situazio. Citiu virino ne spectis iun charman filmon, sed commences specti Saw. So. Kai se vi neniam en via vivo spektis tiun anglan filmacion, temas pri horror filmo, en kiu multe da homoi estes tre dolore mortigitai, kai oni usa strangain iloin por explodigi la capoin de homoi, por dehaki la bracoin de homoi, por injecti homoi. Pardonu min, sed mi, mi volas mi volas esprimi kiel strange tiu filmo estas por mi, kai mi generale shatas horrorain filmoin, sed mi ne shatas tiun filmoin. Kai citiu un maliuno qui povos esti mia avino, el sian ipadon, padon, cae comences specti tiun filmon apud mi. Nun la situatio strangigis. Sen homa vagono, mi con citiu maliuno spectantan, tiun strangan filmon. Do mi sidis tie, cae mi, mi sentis min ne tiel conforta nun, cae jen des pli frenesigis. Tui ciam en la filmo iu perdis iun membron de sia corpo, la ino comences ricani. Mi ne scherzas pri tio. Gi si dis tie, kai faras ci tion. Kai mi un ke rigardis, rigardetis alle ino, cae tiam, gi turnigis tiele, cae rigardis min, cae mi pensus, oh fec, rigardu alle fenestro, belle arboi, cae birdoi, cae papilloi, cie, la mondo, cae <laughs> mi sinis tie, cae mi pensus, fec, ciel mi povis escapi de citiu situatio, cer mi esas captita inter la fenestro, cae citiu maliunolino, cae mi rigardis, fixe el la fenestro, sed dum momentoi uno oculo rigadetis tiu directe, ca mi povas vidi che la ino ancora <laughs> rigardas min. Ca mi pensas, oh, bone do, mi devas escapi de citiu traino iale, sed tiu signifas che mi devas diri, bon volo, ciu vi povas movigi, sed mi ne vere volas paroli a ino. Bon chance, dank al Zamenhof, dank al le dioi, mi ne estias, sed la ino subite starigis, kai commences idi alla la malantawa parato del vagono kai kiam la vagono venis alla sekva halto mi povas audi la inon kiam gi elidis al vagono ricantanta gi fadas citiam. mi ca mi povas audi la sonon de la ricanado, ciam gi pli cae pli malproximigis, cae tiam mi audis, pordoi nun fermigias Bon volu ne staru en la pordoi. Ca mi sidis tia, ca mi pensas, fermigiu, fermigiu, fec al dioi! Ca mi memoris ciam gi fermigis, mi pensas, Oh, tio es strangega? Cia malbona augoro estis tio? Tio es mia frenesa raconto pri mia uh, usado de la treno ci tie. Mi esperes che vi shatis tion raconton, char por mi estis ege frenesa. Do, se vi shatis ci tion filmon, vi scies cion vi deves fari. Shatu gin disconigu gin oboro mien canalon, se vi ancora ne bonis, che mi vidos vin cioin la veronta filmo, que se vi ne estos tie, tiu ino trovos vin.